Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida qor aralash yomg'ir yog'ayotgani aytilmoqda. Qashqadaryoga qish kirib keldi. Dehqonobodda yog'ayotgan kuchli qor yerlarni oqartirdi. Shuningdek, viloyatimizning Yakkabog' va Chiroqchi tumanlarida ham qor yog'moqda. Manba: Qalampirlife